Jina langu naitwa Hasina Almatar, natokea wilaya Magharibi yeye jimbo la Mtoni. Pia ni mkurugenzi wa wanawake task force ya Zanzibar, mipango na chaguzi. Kuna tetesi au maneno yameenea mitaani wa sisi tuliotoka ICT kuja kafu tunarudi tena katika chama cha ACT. Mimi nasema kama Hasina, hayo maneno sio ya kweli. Kwa hivyo mimi Hasina bado niko kafu na nitaendelea kuwa kafu kwa uwezo wa Mungu, kwa sababu chama cha kafu nimejiunga tangu tisini na mbili. Muda wangu wote nimetumikia au nguvu zangu zote nimetumikia katika chama cha kafu Kwa hivyo tulipotoka katika kafu tukaingia ACT, lakini baadaye baada ya kufa Maalim Sefu, ACT walitufanyia mambo yaliyokuwa si mazuri katika uchaguzi wa mwenyekiti. Walitufukuza sisi tuliokuwa tunamuunga mkono Maalim Hamadi, wakasahau nguvu zetu tulizotumikia katika chama kwa hivyo tukaamua kurudi tena katika chama chetu cha kafu Kwa hivyo hatutaki kuenezewa kama sisi tunarudi, watakaorudi watawaona, lakini kama mimi Hasina bado niko katika kafu nakitumikia chama changu nakipenda. Maalim Hamadi hana matatizo yote na sisi tunafanya naye kazi kwa pamoja na tutaendelea kuwa naye pamoja. Asanteni.